альфа бөлүкчөлөрү адамдын териси аркылуу бир баракты кире албайт бирок денеге кирген альфа бөлүкчөлөрү өтө коркунучтуу бета бөлүкчөлөрү көбүрөөк өтүшөт эң эле өтүүчү жөндөмгө гамма нурлануу таандык бул адамдар үчүн эң коркунучтуу